うん。 mis modales Sé que no pueden contra instrumentales Es invicto el edicto que traigo verbales eh. wow, wow, wow, wow.